गइल बाड़ी कोई जाई माई के पुजाई घरे आइल बड़े कोई जाई माई के पुजाई घरे आइल बड़े पर परन हो माई के परन हम हो सरस्वती माई होवे ढेर गुण गान हो सिहरवा झुका के करब माई के परन हम हो माई के परन हम हो घरे आइल बारी कोइल जाए माई के पूजाई घरे आइल बारी कोइल जाए माई के पूजाई घरे आइल बारी I long लिए सहारा और ली है सारा देव सुनील अर्जुन रौनक रंजीत अर्जुन घरे बारी घरे आइल बारी कोई जाई घरे आईल बारी कोइल जाई माई के पूजाई घरे आईल बारी प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की सरस्वती मैया है मैया में मैया के मूर्ति धोले बानी धा से हम पूजा पाठ करतानी सरस्वती माई के देन हकी आगे बढ़तानी चिन्ह में मैया के मूर्ति धोइले बानी श्रद्धा से हम पूजा पाठ करतानी सरस्वती माई के देन हकिया के बढ़तानी भैया पास चले सोना सार हो नहीं से बाटे पूरा जग उजियार हो भाई के कीड़ा पास चले सोना सार हो नहीं से बाटे पूरा जग उजियार हो एही खातिर मैया के ध्यान धैले बानी शरण में बैठी गुना गान करतानी सरस्वती माई के देन हकी आगे बढ़तानी सरस्वती माई के देन सिरपा से बनल बारे मिठू गीतकार हो गावत रे गाना राम बनी गए कार हो सिरपा से बनल बारे मिठू गीतकार हो गावता रे गाना राम बनी गए कार हो लूदन सहानु पामे परतानी अच्छा के छाह मिले है जहाँ पानी सरस्वती माई के देन हकिया के बोरतानी स्टूडियो बकरी बाजार प्रेम से बोलो हंसा वाली मैया की जय राजू सिंह के आवाज के पड़ल परीक्षा बा के पड़ल परीक्षा हो जैती पास इच्छा बा जैती पास इच्छा बा मैट्रिक के पड़ल परीक्षा बा हो जैती पास इच्छा बा जैती पास इच्छा करत पूजा राउर नजर हम पे पड़ जाए नजर हम पे पड़ सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए हे माई सुनी बुद्धि हमर बढ़ जाए ता बीज बनादी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बुद्धि हमर बढ़ जाए आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज़ में नैया भंवर से बचाली हमरा पदाया करी माई बीड़ा वाली डूबता नैया भंवर से बचाली हमरा पदाया करी माई बीड़ा वाली बाद मैया यो असरम पे पड़ जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए रामू सिंह के आवाज रवि रंजन रामू ध्यान बाटे धैले तोरे प ए सरा असरा लगैले रवि रंजन रामू ध्यान बाटे धैले तोरे प ए सरा असरा लगैले लुदन सानू सिक्स बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए मामा कमला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार